il y a une boule verte. Il va être une boule verte. Et attention, c'est parti Et qu'est-ce qu'il va faire Pas mal. Oui, deuxième Ouais Il a tout pris Voilà. Martin au bowling. jouer. Et c'est pas mal. passé Yeah.